სასაულებსვის ამდა ახლა პირდაპირ ეთერში კარგად გამოვა ის მღერის ძა ჯაჯო მოდი ფორმატი დავიცოთ მივესალმოთ ადამიანს მივესალმოთ და მე გიყვავს ალბათაც მივესალმოთ მსახიობები ტელეწამყვანები ჩემი საყვარელი თქვენი საყვარელი თქვენი საყვარელი ჩვენი საყვარელი ნაკა შარვაძე გულუა არ კარგია რა კარგი წარდგენ აოჯახია მაგრამ აოჯახია შეიძლება ისდები წამოწექი წამოწექი ოჯახში ყოველთვის იჩაგრება ხოლმე ერთი ადამიანი და ის ადამიანი მე ვარ გიო ციფელიში. ამას მე ვერ დავუშვებ, ხო იცი მე რომ მოვდივარ შენს ჩაგვრას ვერაფრით ვერავით. ა ვინ ჩაგრა? თუ რა ვიცი, ეგა დააგიე ხიარულობდი. ვინ <laughs> ჩაგრა იყო? მე პირიქით ვიტყოდი რა, მე ვიტყოდი იმას რომ არავინ არ ჩაგრავს და ჯეჯოს დამჩაგრავი არ არის ადამიანი თუ არ არსებობს ადამიანი არ არსებობს. ვერ დაჩაგრავ, რანაირად უნდა დაჩაგრო და ჯეჯო. ზუსტად აი ამაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა. ჩემი ჯაჯო არის ბძენი, ძალიან ჭკვიანი ადამიანი, ზუსტად ის რა ფორმით, სად, როგორ თქვას? რომ ყველაფერი კარგი ენერგია თავისკენ წამოიყვანოს, თემა გახსნას ისე როგორც თვითონ უნდა და მოიღოს. ან ის ფლობს ზუსტად იმას, რასაც ჩვენ მეპირადად ვერ ფლობთ. მე არ ვიცი რა ფორმი და როგორ უთხრავ ადამიანს, ან როგორ აუხსნას სიყვარული, ან როგორ გაუბრაზდე. თქმის ფორმა, ან შეიძლება როგორ უთხრან. ხო, მე ვარ უხეში და თქმის ფორმა არ გამაჩნია. პირდაპირ აბრეხებს მეც. მე მე გუწვე და გამოყვე და აი გიას კი ხედა გეს მომისმინე გიას კი ხედა გეს არ დაგავიწყდეს არაფრით არ დამავიწყდება ეხლა მე მიჭირს რომ დამავიწყდეს რაც უნდა ვთქვა და ამიტომ ნახეთ ერთხელ ერთ ადამიანს ერთხელ ერთ ადამიანს ვუთხარი რომ არ მიღალატო მეთქი და მითხრა მან რომ აღარ მითხრა არასოდესო, მითხარი მიერდგულეო. აა ანუ არ მიღალატო და მიერდგულე. არის ერთი და იგივე, მაგრამ მიწოდე აი ამ სიტუაციაში კაცი 22 წლის ვიყავი, აი ამ დიალოგს, ეს დიალოგი როცა მოხდა. მის შემდეგ ყოველთვის ვაკვირდები და უკვე ჩვევაში მაქ. არასოდეს არ ვამბობ ნეგატიურად რაღაცას. ანუ სწორედ შევიმჩნევია ხო, რომ შენ ზუსტად იცი, სად, როდის, ვისთან, როგორ და რა თქვა. კი, ზუსტად ვიცი და ეხლა ისიც ვიცი, რომ ძიმას უნდა ვაყარო შავი დღე, იმიტომ რომ დამწი. მიდი, მიდი, <laughs> გაძლიერე, თეთრი და თქვი შავი დღე. დია, ეგ არის არაჩვეულებრივი, რაც ახლა შენ თქვა. მე შემიძლია რომ კიდევ უკეთესი რამ გაცხადო. შენ ხარ ამის ოსტატი, ხო? მე ამის ოსტატი არ მართლა. ამიტომ მეგრული დიპლომატიის სკოლის დამფუძნებელი. დედოფალია. კურს დამთავრებული, უბრალოდ არადა. ნახე, წარმატებული, წარჩინებული თელ დიპლომზე. ნახე, რას გასწავლე? ან არ მიღალატო, რას ნიშნავს? ან მიერდგულე? არა. მას უნდა უთხრა შენ თქმაც არ გინდა შენ ჩემი ერთგული იქნება ხოჭახდა დამთავრდა ანუ ეს არის მისი мотиваციაც მისი შენი ნდობის გამოხატვაც და იმის არსებობის გამორიცხვაც რომ მოდესხარ შენ აი ესე რომ უთხრა შენ თქმაც არ გინდა ჩემი ერთგული იქნები სულ დაიგე მას ეს არ არის არა შენ თქმაც არ გინდა ჩემი ერთგული იქნები სულ აი ხედავ რომ ამბობ რაღაცა თემაზე რომ საუბრობ ერთგულებას თუ ხო მაგრამ ეხო ნაღდი უნდა იყოს ნაღდი ნაღდი უნდა იყოს და ან მაგრამ ეგეც ხო ნაღდია რომ ეუბნები რომ არ მიღალატო ესეც ხო ნაღდია და აი ესეც ნაღდია პასუხი პასუხი აბა ჩვენ ხო პასუხი არ გვაინტერესებს. ხო, აბა, ჩვენ <laughs> იქნება პასუხი, როგორ იცი აბა. არა, გულში, გულში. ერთხელ ეს ძალობა. ბევრი წლის წინ ერთმა შემოგვიმეშნა, რომელიც არის პოზიტიური აღზრდის დაფუძნებელი. თქვა რომ ძალიან პატარა ვიყავი, ხულიგანი სულ შატალზე ვიყავი, ოროსანი, მოკლედ ძალიან ცუდი მოსწავლე ვიყავი და ჩემო პედაგოგმაო დამიბარაო. ჩამხედაო თვალებში და ასე მითხრაო, შალვა, როგორი პოეტური თვალები გაქვს. და აი დღის მერე შეეცვალა შალმან დაიჯერა ანუ რასაც შენაბობ რომ ის არის ყველაზე პოეტური ყველაზე ნიჭიერი ყველაზე ლამაზი და გახდა წარჩინებული სტუდენტი მოსწავლე მე ეს ყველაფერი კიდე უფრო მძაფრად მჭirdება ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არის გარდატეხის ასაკში და ყველა სიტყვას ტონს, გერას, განწყობას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, როგორ მიაწვდი, როგორ ეტყვი, იმიტომ რომ ანუ ემოციებით სავსეა ამ ასაკიდან უკვე ბავშვები და აი ძალიან უცხოება, კარგად გამოიყურებ და რა კარგად საუბრობ და როგორ აა თქვენი ცოტა რა თქმა უნდა უცებ რომ გავხედე რა საინტერესო რესპონდენტი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც როგორ მივაწოდეთ მას რომ აი არ შეიძლება არ წახვალ ამას არ გააკეთებ ამასთან არის მეგობრებ ამას გააკეთებ ამას ისწავლი ანუ არ შე ძალიან აი გაზრებულად და აი რატომ არ შეიძლება ნიშ ერთ წაბიდან დაგისმენ ცონა ქონდა ისეთი დაგვიჯერე ქონდა თმება ადამიანი <laughs> ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მივაწოდეთ <laughs> ან სიტყვა ზუსტად აქვს ზალა რომ შეიძლება აკრძალვით კი არა მოდი ესე ხوار გავაკეთოთ აი მოდი შენ ამას ესე გაიგო მან მან თავარი ამოსავალი წერტილი ზოგადად ამ ყველაფერს ეხა შეიძლება ლაპარაკობთ არ უნდა იყოს სიმართლე და გულწრფელობა რა აქედან გამომდინარე მე თქმაც ეხა სიტყვების მარაგი უნდა კონდეს უბრალოდ თორე გულწრფელად რომ დაელაპარაკები ეთყვი კაც ეხა ამა როგორ სწორად ჯანჯოზე არ გვაქვს საუბარი არა ესე ურთარიო რომ არ მიღალატო და ეს თვითონ ეს სიტყვა არ მოეწონა იმას თორე ძალიან <laughs> კაფეო და ნათელი ფორმულირებაა რომ აკ მიერთგულე და გინდა მისგან ხო ხო არ მასწავლა და მორჩა რა ეხა მასწავლა მასწავლა ეს არ იყო ინტიმური ურთიერთობა და რაში გამოიყენეთ ხოლმე ესე გამოსილე რა არ გაწყვეტეთ მე რა ესე მეწოს ვიღაც კაცრად არა რაღაცნაირი ტონით ძალიან მოიმატა სალომე და უნდა გახდე არა ეგ არავის საქმე არ არის ჯერ ვაქირო ეს რამემართება რომ როგორი პროტესტი მაქ ისე რომ საერთოდ ეგეთი ხასიათი მაქ <laughs> ჩინაულებს რომ მითხრას <laughs> ოჯახის წარმოთ ასე არ უნდა მითხრა არა რა თქმა უნდა რაღაცაეთ უნდა შემირჩიოთ განწყობა ეს უკეთესი აი ხო რაღაცა ხო აი ოდნა ან შეგვიძლია თა გადავდგა ყველაფერი გავაკეთო მაგრამ აი ესე რომ მეტყვი რაღაც ლეკა მაგალ ადამიანს რო ებრევიან ზევით რა მინდია და ეგ არის ის არ შეიძლება არაფრით არ შეიძლება იმის თერაპია ხო მაგრამ ხედავთ ხშირა ჩვენ ის რა ზაუბრობთ ჯობია რომ ტკივნეული სიმართლე გავიგო ვიდრე ხო მაგრამ ამ შემთხვევაში ტკივნეული სიმართლე ხო შეიძლება გითხედი იმიტომ რომ რეალურად გაქვს მომატებული წონა პირობითათო ხო შენ არ გიხება ხო და გეუბნები არ დაიკერო მაინც ტკივნეულია ხო მიუხედავად იმისა რომ იცი რომ რეალურად ვიცი ბატონო ვიცი გრძნობა შეიძლება რომ არის ცოდე ადამიანი მაგრამ ანუ წონა რო გაქვს მომანტაებული თან ისეთი რომ კივის ის შენი დანახვის დროს ანუ შენ ხო ეს ყველაფერი იცი ა გაქვს ჯანმრთელობის პრობლემა ბ უბრალოდ რაღაცა სულიერი მდგომარეობა გაქვს ისა და ვერ ხარ შე იქნებ მომწონს ხო ასეთი რომ შე შე ძალიან ცოტა შანსი შენ ესი და შენ შეხედე მოდი ხარ და ანუ აი ამ წონასთან დაკოჩებით ერთი ანუ რითი აი ესე და ყვებით მიუგე ანუ აი რითი ყვებით ჩვენ ვარ ასე ყვებით და მეორე იყო და რა აი ჩამთა რას ანუ პრეპარატები ანუ ან პირდაპირ მიაწერა რომ რაღაც გჭირდება <laughs> გახდები უარესი რითი აჰა ეს აგერაო დედა რა გამختارი ხარ ვაიმე დედა რა მეკჭირს ავაც ხარ ხო მე პირიქით შულს რა გახდი რუსკა რა უბედურებ ანუ მომწონს ხალხო ასეთი რომ არის. ხო, დაი, ანუ ეს თქმა ის გადაწყვეტილია. ეგერ მიშა, მიშა გიორგაძე დღეს იყო ჩვენ ეთერში და რო დაიკლო ყველა მიშა რა და ბონუს ანალიზები გაიკეთა და მოიტანა თქო რა თავი დამარები 30 კილო დაიკლო ანალიზები მოიტანა კაცმა რა მიშა შენ რო დღეს ჩემზე თქვი რაღაცი იქ ეხა მე თქვი შენზე არ <laughs> და ეხა მე დავამატე მე რო ჩობდით რომ რო გახთაო დაიწყო ხახვა აპარაკი რომ ალბათო ესე იგიო რაღაც ჩისო ანუ <laughs> რაღაცა და ჩვენ რომ მე დილების ძირა შევიყავით რომ რა დავაბრალოთ ხა რომ ავატარი თუ პირიქითო და დავაბრალეს რომ ავატარი რა თქმა უნდა აი გიო სულ წონაზე კითხვა რა ვის არ უჩნდება არ ამომაგები ლინეს და მე რას ვფიქრობ ხოლმე ჩუმად რო ვარ ახია თქვენზე რო არ ვლაპარაკო. კიდე კიდე რას მოყვა? ამან მოყვა თავის თელი ბავშობა, ამან მოყვა თავის გამოცდილება. ნახე, რამდენს ლაპარაკობს გადა. დავი, კაი, მიდი, ჰა, დავუშვი. თუ შეგიძლია, არა, წოდაზე ვიტყვი, წოდაზე ვიტყვი. ასე რო იციამ ხოლმე კიდე. უი მე არა უშავს, მე შენ ასეთიც მომწონს. არა, ასეთიც რას ხო? ხო და ეგ არის საშინელი. სოფტები. და არის მიმღებლობა, ანუ შენ აი სალომაზე აა აი ეგეთი ნათქვამიც ან ასე შემდეგ როგორ მოქმედებს ეს დამანგრავა ჩვენ თანი კვირის განმავლობაში აი თუ თუ თუ ცოტა ვიღებთ თუ რეალობას ან ახლოს არ ხარ თუ ისეთი რაღაც მითხარ რაც ერთი წუთი საერთოდ აი და რაღაც არეუბნები რო გაბრაზდი კი არეუბნება არა ვეუბნები რა თქმა უნდა მაგრამ ბუდობი ვიცენა ყველა სხვა ვერ ეყოფია და აი რა გემართება, როდესაც შენთვის არასასურველ ინფორმაციას არასასურველი ფორმით გაწოდებენ. აი რა რეაქცია აქვს? ასაკი ახლა ახალი დაოჯახებული ვიყავი, სხვა შეის პატარა ასაკში ვთვლი, იმიტომ რომ 20-30 წელი. კი ბატონო, პატარა. აა პატარა და იყო იქ რაღაც ესეთ შემთხვევები, აი ნუ არ მინდა ყველაფერი ეს დეტალურად განვიხილო, მაგრამ <laughs> აი რაღაცები რომ მოქმედებს, თქმები, თქმები, თქმები, იმის იმის იმის თან თუმცა ადამიანებს რომ საერთოდ ძალიან კარგად არის ხო?

ხო, დღე ჩვენ ხა ისეთ ეპოქაში ცხოვრობთ. რომ ისეთ შეურაცხყოფები არის ადამიანების პირდაპირ ეთერში სრულად წავ შეუხრევა სოციალურ ქსელში რა ხდება სოციალურ ქსელში აკეთ ხო აქ გამომდინარე ვერ შემოგიერთებ მაგაში მაგრამ მე რასაც ტელევიზიით უყურებ ადამიანზე ისე თავისუფლად აი ესე აი მიდი და რაც გინდა თქვი და იმ ადამიანზე როგორ მოქმედებს რა მოქმედებს იგივე ავიღოთ იგივე ავიღოთ აგერ ნაპოლიზა ვერ გამოდივარ მეთქი ვიზახი და ამ ბილს იმდენი შეურაცხყოფა მიაყენეს პროცესში კი ნამდვილად პირველი სიხშულელეების გამო რომ იქ იმის უკან რა ვერავიკი ხა ოჯახი არ დგას და არ ყავს мама არ ყავს ვარ ყავს მეგობრები არ ყავს ვერა სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა ერად მიიღებს ამას ზოგი ფსიქოლოგიას ლიერია და ისა ზოგი ჩემსავით ადგება და წაშტი სამშენ სოციალურ ქსელს და საერთოდ აღარ უსმენს აი ესე რა და გაძულია მაგას დაფიქრება უნდა სიტყვაზე უბედურება თუ სწორად არ არის გამოყენებული ძალიან ცუდი რაღაცაა რა ძალიან მკვნეულია ძალიან მკვნეულია კაცო ეხა აი თქვენ შენზე დაწერონ შენზე დაწერონ ვიზეც შე There, guide. ისხლიტა, მაგრამ შეხო შვილი ყავს გას. ის აიკითხავს, შეხო, ეგრე არ არის. ძალიან ძნელია. მაგინაღამ ძალიან ცუდად დაასრულა. ეს ხო, ნუ ეხა კონკრეტული მაგალითებია, ხო, არის ეხა, ნუ ხო, ეხა ეგ მაგას ნუ ამბობ ეხა იმ ინფორმაცია საერთოდ ახლოს არ არის სიმართლეს და უბრალოდ ვიღაცას აი ეს კი, კი, უბრალოდ, კი. დაწერა, მე ამას თავის ბაბლ აყვა, აატყდა ერთი ამბავი და შენ ამ დროს საერთოდ სხვა სიმართლე გაქვს, სხვა აზრი. ხო, ამაზე ბრალდები. უყურე ეხა რა ხდება, მე იმათი მიზანი რა არის, შენ რომ ამაზე გაბრაზდე და უპა უპასუხო. მაგრამ ხანდახან უნდა უპასუხო. მე მე არ ვეთქვი. მე სამასე გავდაბოდი უნდა მეთქვა. მე ვთვლი რომ თუ არ უპასუხებ დიმა, გონიათ რომ იმდენად ჭეშმარიტი არიან და იმდენად კუთხეში მიგაყენეს თავისი ამ სიმართლით, რომ შენ რაღაცა სოროს ვირთხას გავხარ და ცოტა ხმას და შენ გინდა რომ დაუკისრო და მე არ მაქვს ეგბუნება და ეგ ხასიათი იმდენად აბსურდი თუ ყოფილა ჩემს წინააღმდეგ რაღაცა იმდენად აბსურდია რომ აი ამ აბსურდს მე მინდა რომ ჩემი პოზიციით ვუღაშენი პოსტები რუკასო ხო რა მესმის კარგად კაცო მე კი არ მომრო არ უნაუპასუხო საერთოდ მესმის რომ ამაზე დიდი დანაშაული ვიდრე ამ ადამიანებს უპასუხო არ არსებობს დიმა იმიტომ რომ ერთს რომ უპასუხო ვიკითხებ. ე, ჯაჭვია მე. შეგასაჩუმებლად ამ ამ შენი არგუმენტის გასაჩუმებლად უკვე. მოდის შეურაცხყოფა ცოტა მომატებული. მე რა კიდე უმატებ? კიდე უმატებ. თან შენ უფრო დაგლიან გაიგე, თვითონ არ დაიღლებიან. რა გაქვს? ამად არაადეკვატურ ადამიანებთან და აი ამ უზრდელ კომენტარებზე უკვე კომენტარის გაკეთების უნარი და ძალა და შესაძლებლობა უკვე აღარ გაქვს. სადღაც გაჩერებენ რა. ეს ზოგადად თემა აგრესია. მიდი თქვი, ეს რამეს. სიტყვებს უნდა დაუკვირდეს. ეგ არის. სხვადასხვანაირები ვართ. ადამიანები არასოდეს რაზე სოციალური ქსელია არასოდეს პასუხი არ გამიცია. კარგია, მეც ასე ვაკეთებ. მოხდა ესეთი რაღაცა, ერთმა ქალბატონმა, რომელმაც აი მოწმენდილ ცაზე გამლანძღა, გადავედი მის გვერდზე, ბათვალიერებ ძალიან ჩვეულებრივი, საღი, ჭკვიანი, ნორმალური ვიდეოები აქვს ისეთი გაბოგო. აი, გვერდები თუ არ უნდა ვიზელო, მაგ გვერდები ადამიანებია, რაცო. მომეწონა და მიწერე პირაჩში. რომ აი რატომ თუ რაღაცა, რაღაცა, რაღაცა მართლა ბოდიშს გიხდით მეთქი, თუ რამე განსაცდელში ჩავდ რაღაც. მერე დავმეგობრდით. <laughs> ანუ რა ხდება, იცი? ნასვამი ვიღავიო. ხალდა რაო? ველაშე რამდენი დონე მე უნდა მაგინო ხო? არწიან ასამი ვიყავიო. ესე იგი ეხლა ნახე აგარი გამართლება. როგორც კი პასუხობ ან ყველა ჩემები მყავს გაფრთხილებული. აა ენერგია საძლევ რა იმ სხვა უფრო მეტად ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდია. ხანესია, ხანესიაგია. რომ პასუხობ და ჩემებს ყველას ვეუბნები, რომ არ დამიცვათ. იმიტომ მე მინახავს სხვისი დაცვა ისეთი, აა pro-UPRO-AGB. Então, pro... -AGB. Então, pro ილანძღებიან მე. აი როგორ ერთმა კაცმა მასალა ბავშვი. ანდროს იგნორი არის მართლა იდეალური საშუალება. აი როგორც ნატურას გამორთავო, აი ესე შეიძლება იგნორით გამორთო ადამიანებს მე, მაგრამ გათენდა დილა, გამოხვედი ნინა გიჭირავს ხელში უნდა აჭამოდა, შენი ქმარი 500-ზეა გაგუძებული და ცოტა არასწორად, არასწორი ინტონაციით რაღაც გითხრა. აი ამ დროს რა ხდება? ეს არნიშნავს რომ შენი ქმარი და შენ ცუდი ურთიერთობა გაქვს. მაგრამ ხდება ადამიანები ვარ და ხან ხან გაგვირბის. ინტონაციაც გაგვირბის და ხასაფხელის გაგვირბის. როგორ ვარ ეგ უფრო უნდა იყოს ეს? აი ძალიან ძალიან მიმღებელი ხასიათი მაქვს არ ვიცი ეს რას ნიშნავს ანუ შემიძლია რომ ყველაფერი გავიგო მით უმეტეს ჩემი უახლოეს ადამიანს გარო ცუდხასიათზეა ცუდად გითხრა ჯერ ერთი ყველაზე დიდი იარაღი რაც გაგაჩნია ადამიანს ეს არის იუმორი რომლითაც შეიძლება ნებისმიერი აგრესია და ნებისმიერი თემა აი ასე ამოაყირაო და იუმორი არის ისე როგორ არის ორ შაბათს ოთხ შაბათს ნუ დღეებში კენტექსია და უცხოა ისე ხო და აიტო ანუ თუ მოხდა ისე რომ ისიც აღრენილა ძალიან ცუდ ხასიათს ეჩერეს ძალიან სასაცილოა ხაც აღრენილა გამორიცხული ძალით აღრენე ხოლმე გასული ახლა შენც აღრენილი ხარ ისიც აღრენილია და კიდე ნინაც აღრენილია ცოტა გაიწია აღრენებით და დავიშლებით მაშინ არის ემარ წაღანე სი აპრიხა წარმე მაკითხავს და ერთ გითხარ ახლა დილა გამახანდა ცოტა ცუდი ტონით ეშება მე ვიყავ იმიტომ რომ <laughs> დილას ვიყვიძებ რა ხდება ცოტა ჩუმად ვერ ივლით რა ხმაურია ჩაი ჩაიდანი რატო და ანუ აი სუკს ამიზეზები თორემ მე უნდა გამოვიძინო და არავინ არ უნდა გამავა აი ადამიან ახახო არა გაქვთ არა გაქვთ ხერხი რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა რომ აი შეხედო რაღაცას დილით არა აი მე მე აი კი მე ხა მაგ მე კი ე ფოტოები აი სულ ღრმა ბავშვობის ჩემი ოჯახის წევრების, ჩემი მეუღლის დის და ერთი ორი სურათია, ის დაყენებული მაქვს ტელეფონში. <laughs> აი ესეთი საყვარელი, ესეთი საოცრებაა, რომ აი ნამდვილი არ გონია ეს ბავში და მაგას ნახულო ხო, არაფერი აღარ მანაყოლებს, აი არც მოური და აი ეგეთ რაღაცებს შეიძლება მუშაობა. აი ერთი ოჯახის წევრი, ჩემი გაიგო ძებია. ყველა გონიათ რომ მე ძინა არა ეს რა დაგეხება ეს არა ეს რა დაგეხება ეს ეს იმ დროს მე ვარ მეტარებაში დღეს ან გადანეტარებული მართლა გეუბნები ნახეთ რა არის იცით ავცდით თემას ყველა მოყვე. ეს დაასერეზულია ჩვენ ჯერ. ყველა მოყვე. სად გაგვიფუჭებია საქმე? ხო, აი ჩვენი არასწორი თქმით, არ ფორმით. დაიწყე. შეხრა. მე მინდა რომ თქვენ მოგისმენთ. ეხლა ამას რო უნდა რომ კარგად მოგვისმენს, მე მე ხვდება რა შეიძლება მოარგოს რომ გამარჯვოს ისტორიებში ან ცუდი ხასიათი. შენ ახლა თუ გულისხმობ რა მე ისეთ ობიექტურად რომ რაღაცა ცუდად დამთავრებულა თემა და ტრაგედია მოხდა, არაფერი ეგეთ მსგავსი მე არ მახსენდება. თუმცა რაღაცაზე გული დამწყვეტია და თუცა წერო იყო, ბოდიშიც რომ მიხვდია. ანუ არა, მე გულწრფელად გეუბნები ეხლა ისეთ თემა. ხო, მაგრამ ეხლა მაგალითად ამ თემაზე საუბრობ და სამივე არასწორად მეუბნება რა ჩვენ არა გვაქვს ენაერი განვითარება და ისაა ჩვენ რომ არა მოგიგია მაგით უფრო უარესი არა მოგიგია შევადგენდა ვერცერთები გიო ვერაფერს ვერი ხოლმე ყავს და სხვა რამეზე ლაპარაკობ რა შედა ძიმა დრამა არ გადამა გაწუწე გაწუწე ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაცას არასწორად რო იყვი იქ შეგეძლოს გამოსწორება და რა თქოს გვასწავლი ბიჭოში შემიძლია რაღაც ხო თქვი და ხვდები რა აი არ უნდა მე თქვა რაღაც არასწორად გაიგო აი ორ წამში ისე გამოვალამაზებ აუ დაურევ, დაურევ, რაღაც დავაკეთე. აი, სახიობები ხო? მიდი რა, გააკეთეთ რამე, და დაურიოთ, დაურიოთ. აი, სამში გააკეთებენ. იქ იქ ხო ყანდახა სერიოზულად ბრაზდებით ერთმანეთზე. თქმა უნდა, ჩახო აზარტულები ვართ და სერიოზულად ბრაზდებით. იქ ბრაზდები. როდის ბრაზდებით? აი, როდის წაგება მოგებიდა. შენ გაქვს საშინელი ხასიათი და მე ეცი რას აკეთებ? იბოხები, მე ეკას წერ ჩვენ პროდიუსერს, რომ ეს ესე როგორი ქცევა, იქნებ სხვანაირად, იქნებ სხვა კითხვები, ამის რთული იყო, შემი ჩემი რთული იყო ამის ადული და ესა ისევე შენ. ანუ შენ მისაქმელი რო იცი რო ვერასა და სამას ვერ გეტყვი, შენ მითხარი დამასწარე. არა, იმიტომ სულ მე გადიხარ დამწიმებია. დამდობელი ხარ და კარგი მეგობრის იმიჯი გაქვს. ხეს გამოსტამ მე არ ვაპირებდი. შენ გამოწები ხდებია რა ჩვენ ურთიერთობა. ძალიან დაგვეცა აერთიერთობა ყველაფერი. ურთიერთობა ნანუკა და ესეთი რაღაც მეგობრობა არ ხავი ხელში უნდა აიყვანო. კი, იმიტომ მეგობრობა, მეგობრობა ჩემს საყვარელ. ეხა შემოატრიალე, შემოატრიალე.

ხარგია და არ ძალიან მომენატრე ო მართლა რატო გწერენ ხარი ჩხუბეთ მე რომ გაიგებენ მე შეიძლება ესე გაიგა მე შემომწონს ვენესუელა პირდაპირ ეთერში ვენესუელა პირდაპირ ეთერში სიტყვა სიტყვა მართლა გადავრატო სუტი აი ხა თორე მე მაგარი ეს ვეგარტირი საცალე ხუბი ვეგარტირი სიმაში ხუბი რო დაიწყე ხო ესე შემეშინდა ახლა დაიჯერე ხაჩონია ეს ამბავს და დავიშერე ბუნებრივი იყო შოპში კინაღამ ჩავარდი და ეს მეუბნება ჩუმად რომ შენ გაჯობეს აფერისტობაში სალომე შარვაძე ჯაჯოს მოგო ეს მართლა შემეშინდა რომ დრამაში და შენ მე ისეთი დააწიე ჯერ ამის გაგამო სალომე შარვაძე არის ფანტასტიკური მსახიობი ხალხთან ეს ეს მე რაღაც მომენტში საშუალება რომ თავისი თავი და უნარი მომენტი არა რაღაც მომენტში გებიცები აი 1 40-ში რომ გავიდა ვიფიქრე რომ <laughs> ეს ვიდეო მოწილა დუ დაიშველე შარფი მომისმინეთ ეხლა პირველად ვარღვევ ეთიკურ ნორმებს და არა და არა არა და არა 31 წლის 31 წლის ეს არის ეხლა მე გეტყვით მე ფეხბურთზე უყურე ხო იგავაზია 31 ნანუკა სალონე და მე თამაშობ სერიალში ანუ დაგვალე რა ძალიან მალე ეს სერიალი იმაც ხახე ხმაჩამოვარ ხო ეგ ძალიან კაი სალონე და ნანუკას ხახო ხმაჩამოვარ მაჩ ხალო უარდათ არა არ ეცამ აყურებინე ხა ეცამ შენ ოჩახ შენ ოჩახ შენ ხო გითხრეს მართ ხო ხო აი იმან აი ნახე ორივე <laughs> ეგრევე აყვა იმიტომ რომ აი გამიდი ამას ერთი სული აქვს როდი სიტყვის და პირველად ვარგვე მოუგე ხაიმას <laughs> პირველად ვარგვე მოუგე ა ნუ ე ბიჭო დაარღვიე თუ არღვიე თქვი რა უნდა თქვა რა თქვი არა ერთი უნიჭი მოგვიერთდება და თქვა რა არის დაბაცა აღარ შემიძლია ეს აქედან მივთხავს ეს აქედან თქვი რა სამა თქვი მოვიდა რეკლამა თქვი თქვა თქვი თამაშობ სერიოზად გავიგეთ გავიგეთ სამნი თათბირზე ქვია სერია ქვია სერია მეხეს მიხვით ვინც არის საფიომი სათბირზე სათბირზე ხო ვინ არის ხო ჯაჯო იცი რა მიდაი უარი არ მითხრავ. სპექტაკლში თამაშობს მეფეს და შენი ბონო ბოლო მონოლოგით გადი რეკლამაზე ძალიან გთხო. ანუ ესეც მოიგონეთ თუ მართლაც. ბოლო მონოლოგით გადი რეკლამაზე. ხო ხერ ის 25 ბოლოს გეხვეწები. ძალიან სუდა თავარ. აი კამერა სად არის? კამერა სად არის რა? აგერა. არა მინდა თამაშობ. კონკიაში თამაშობს მეფეს. მე კონკიაში მეფეს. მიდი. სად ლოკაცია <laughs> მიდი. ხარით და არაფერი არ არის მიგრანტებისთვის ბზა სად არის ჩემი ვეზირი სად არის ჩემი ვეზირი აკავარ ბატონო აქ გამოაცხადე რეკლამა რეკლამა გამოაცხადე ია